أنا بأكد إن كل الكلام اللي بيتقال ده لا يمكن تطبيقه على الحالات الخطيرة، والحالات الخطيرة هي الحالات التي قد تقوم بإيذاء نفسها أو الآخرين، بيتم نصيحتهم بإن هم لازم يروحوا زيارة شخصية face to face سواء كان لطبيب أو في حد قريب من شخص بيقوم بإيذاء نفسه أو الآخرين تحت العوامل اللي إحنا اتكلمنا فيها وهنتكلم فيها لازم تقوم يعني لو لو الشخص ده مهم عندك لابد إن أنت تاخده لشخص مختص أو تبلغ. لان مفيش حاجه اسمها حد آه، عزيز عليك انت عايز تحميه حمايتك ليه ان انت توديه لحد يساعده لان غير كده انت بتاذيه مش بتقول هلو مساء الورد على اي حد بيشوف هذا الشيء انا بعتذر لاي حد كان بيتابع حقق التغيير آه، وما نزلتش الحاجات اللي انا كنت متفقه ان انا هنزلها ورا بعض علشان خاطر نساعد بعض ازاي نقدر آه، حياتنا تكون انا عايزه اقول الكونسبت العام بتاع حقق التغيير ده هيبقى عباره عن ايه وهنبتدي لحد دقيقتين هبقى بقول على تيبس ان نشتغل على عليها واحده واحده واحنا بنطبقها جراديولي بصوره تدريجيه فهو ده اللي هيخلي حياتنا تبقى احسن مع مش معنى كده ان انا الحاجه ان انا هشتغل عليها النهارده بكره لما اجي اشتغل على حاجه تانية اسيب الاولانيه اقول ايه الحاجه وهنعملها ازاي والسبب اللي احنا محتاجين نعملها علشان وبعدين الفيديو اللي بعديها او الحلقه اللي بعديها هقول حاجه تانية فنبقى احنا مفروض اللي هيتابع ويحاول ان هو يساعد نفسه شغال بقاله اسبوع على الشيء الاسبوع اللي بعده هيبقى we will add on حاجه تانية يعني هيبقى في حاجه زياده فهيبقى في حاجتين فمع الوقت هنبقى بنحقق انا عشان هنزل مره واحده في الاسبوع هيبقوا دقيقتين او انا اتمنى ان الفيديوهات اللي هتنزل دي تساعدكم ان حياتكم تكون احسن لو انتوا فعلا اتبعتوا الموضوع ومشيتوا عليه بصوره يعني كما التزمتوا حياتكم هتكون احسن وهتساعدوا نفسكم اوكي ثانك يو سو ماتش وان شاء الله بدايه من الاسبوع اللي بعد الجاي هتبتدي تنزل حلقه كل اسبوع اتمنى ان هي تساعدكم ان حياتكم تكون احسن وتحقق التغيير تحياتي